idan uwaye suka mutu ɗa in yi lahi a mai azaba wannan ba haka ba ne domin alkur'ani abin da ya ce mana wa allai salil insani illa masu a shi mutum babu abin da zai same shi sai abin da ya aikata amma akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake cewa almayyitu bai ma niha alaihi shi wanda ya rasu akan mai azaba bisa kuka da 'ya'yan shi suka yi bayan mutuwar shi a wata ruwa ya ce almayitu yu azibu bi bukai ahalihi shi mutum aka mai azaba da kukan iyalansa bayan shi kamar an ɗauki laifin wani an ba wani to amma a nan ma magana a fili take malamai suka ce eh shi in yi wasiya idan mutum yawa 'ya'yan shi wasiya ya ce da Allah ina mutu dai ku yi katunawa da ni kuna mun kuka to wani idan suka yi kuka sai a mai azaba amma in ba shi bai sa su kawai su ne suka tana suke ta gabza kuka wannan babu azaba da za a mai amma inda mutum zai yi addu'a ga ma'aifin shi to ladan zai tar da ma'aifin amma in yi laifi ba za a rubutawa ba uban shi akwai wanda suke cewa idan mutum ya mutu ya bar ɗiyar shi tana karuwanci za a tada shi a ce ka ga ɗiyar can tana karuwanci a mai azaba wannan kawai shirme ne abin da ta yi tun da ta balaga duk abin da ta kwasa kanta ta kwasawa ubanta ya kare da ita duk laifin karuwancin da ta yi ba wani ta da ubanta da za a yi kabari a nuna mishi in Allah ya haka Allah za a zalime kenan kuma Allah ya ce inna la la ya musa kala zarra Allah bayya zalunci kwatan kwatin kwaya zarra karen da ya sha kwai a kan shi za ta kare wanda ya laifin wannan babu ruwan mai laifin shi da ya laifi shi zai kayan kayansa babu ruwan mahaifin shi shi da ya laifi shi zai kwashi kayan shi dora a ka wallahu alam to madalla sai tambaya daga mai lamba 89 ya ce da fatan ana lahiya malam tambaya ita ce wai duk mutumin da ya yi je wurin malamin duba mm. ya ce kuma har ya gaskata shi mm. da abin da ya gaya mishi mm-hmm. ya ce da shi da bokan sai sun yi sallah ta kwana arba'in allah bai amsa ba ya ce sauraro malam to babu laifi ya saurara da kyau ya shi mutumin da ya je wajen boka dai ga hadisi da abin da annabi ya faɗa annabi ya ce man atal kahina aw arrafan kahu bima ƙul faka annama kazzaba bima jaa bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya je gidan boka au arraba ko je gidan malamin duba alkahin boka boka wanda yake bokanci arrafa shine malamin duba annabi ce duk mutumin da ya je ɗaya daga gidan wannan guda biyu sai ya gaskata abin da aka gaya mishi kamar ya ƙaryata abin da manzo Allah ya zo da shi amma akwai hadisin da ya magana idan ya yi sallah kwana arba'in Allah ba zai amsa ba shi ma bokan in ya sallah Allah ba zai amsa ba amma ba zan baka ba ba amsa da wancan hadisin kai tsaye don ban ni da tabbacin ingancin hadisin amma na tabbata akwai hadisin wato wannan shine na fi tabbaci cewa hadisi ne a annabi ya ce duk mutumin da ya je gidan boka ko malamin duba sai ya gaskata abin da ya gaya mishi annabi ya ce kamar ya karyata abin da na zo da shi to kaga ai wannan ya fi ma girma a ce ka karyata abin da manzo Allah zo da shi amma cewa sallar ma ba za a amsa ba akwai hadisin amma ban da tabbace ingancin hadisin saboda haka ba zan ba da fatawa da shi wallahu alam to madalla sai mai lamba 92 49 90 ya ce malam ina da tambaya ƙani ya saki matarwa daga baya sai ƙanan ya aure ta yaya auren yake to a nan gurin babu auren duk mutumin da ya sa wani ya saki mata sai kuma shi ya je ya aura babu auren ba muna cewa babu auren ba don kane ya almu matarwa sawa da ya aka yi sakin wannan sawa da ya aka yi sakin duk mutumin da ya sa wani ya yi wata dubara sai wani ya saki mata don ya auri matar to shi ma babu auren shi domin yaudara ce ya yi wannan akwai littafin